हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स एक हमारे व्यूअर हैं जिनका सवाल है कि हम गूगल शीट पर किस तरीके से हिंदी में टाइप कर सकते हैं और उन फॉन्ट्स का कैसे यूज कर सकते हैं जैसे कि कृति देव है या इस तरह के फॉन्ट तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ आगे चलकर के और भी तरीके बताऊंगा लेकिन अभी ये तरीका समझिए जैसे ये गूगल शीट ओपन है अगर इसमें मैं कुछ लिखना चाहता हूं तो थोड़ा पहले इसको मैं जूम कर लेता हूं ताकि आपको बेहतर वे में दिखाई दे अब देखिए अगर मैं यहां पे टाइप करता हूं देखिएगा ध्यान से मैं लिखता हूं मेरा नाम तो ये देखिए मैंने लिखा मेरा सिंपल वे में टाइप कर रहा हूं मेरा नाम सूरज है तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं सूरज जैसे लिखते हैं आप इंग्लिश में बिल्कुल वैसे ही लिखते जाइए और इस पर क्लिक कर दीजिए सूरज आ गया फिर लिखना है तो यहाँ पे लिख दीजिए है और इसको सेलेक्ट कर दीजिए तो ये एक बेटर वे है आप गूगल इनपुट टूल्स का यूज कर सकते हैं अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं अब ये मैं आ गया अब देखिए इसमें मैं आपको चूज करना होगा अब यहां पे लिखता हूं एक कंप्यूटर तो ये है आपका कंप्यूटर तो ये कुछ इस तरीके से आप टाइप कर सकते हैं ये एक तरीका है जिसके माध्यम से आप आसानी के साथ टाइप कर सकते हैं क्योंकि यहां पर जब आप जाते हैं तो यहां पर आपको कृति फॉन्ट नहीं मिलता है यहां पर आपको हिंद मिलेगा लेकिन कृति नहीं मिलेगा यह बात ध्यान दीजिएगा ठीक है तो आप गूगल इनपुट टूल्स का यूज कीजिए कैसे डाउनलोड करेंगे इसको तो इसको डाउनलोड करने के लिए सीधा गूगल पे चले जाइएगा यहां पे गूगल पे जाइए और यहां पर सर्च कीजिएगा गूगल इनपुट ये Google input tools download search कीजिएगा और यहां पर आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं जैसे ये गूगल इनपुट टूल्स है तो यहां पर जाइएगा तो ये ऑनलाइन है तो आपको ऑनलाइन नहीं करना आपको ऑफलाइन करना है तो आपको ऑफलाइन के लिए कहां जाना है ये देखिए यहां दिया हुआ है ठीक है इस पर जाइएगा और यहाँ से आप सॉफ्टोनिक जो आता है यहाँ से आप गूगल इनपुट टूल्स को आसानी के साथ डाउनलोड करिएगा और फिर उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा जैसे इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा तो ये देखिए यहाँ पर अलग अलग कीबोर्ड्स आपको दिख रहा है नीचे गूगल इनपुट टूल्स दिख रहा है तो बस यहाँ पर आ जाइएगा और जो भी टाइप करना है आप यहाँ पर टाइप करते रहिएगा ठीक है उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ रही होगी तो मैं टाइप करना चाहता हूँ गौरव तो ये देखिए ऊपर गौरव आ रहा है इसको सेलेक्ट कर लीजिए बस यहाँ पर गौरव लिखा हुआ आ जाता है ठीक है तो जो भी नाम आप देंगे वो गूगल इनपुट टूल्स की मदद से आसानी के साथ कर सकते हैं तो ये गूगल इनपुट टूल्स आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी